או מה את, מה אני עושים? מבינה? כן, זה כואב! זה אמרת לא לעשות. סתם, אני לא יודע, את הבאת את הפעולה. אני מנסה, איך אני משתמש בסאונד שלי בשביל הפעולה, לא כי זה חשוב. אלא כי זה מה שמראה לי מה, מה, מה החפץ. ואז גיליתי כל, כל. את הסוד הקטן, האיש הגדול בדיוק, אתה לא פוחד פחד מוות. מכל דבר בחצאית. אה, ככה בקלות? זה לא כזה כואב. אחרי לא, שנים כבר... לא למה שאני לא... כן. למה אז לא להיות דרמטי? אם את כבר בונה, בונה, פעולה, פעולה, פעולה. כן, אתה לא לעשות... לא, לא לספר סיפורים. זה הפעולה קורית. אוקיי. הפעולה גורמת לאי נוחות, לא אה, זה לא נוח, אוקיי, תגידי לי עכשיו אתם מטות על זה. האיש אוקיי, כן. הגדול פוחד פחד מוות מכל דבר בחצאית. הבנו יותר? כן, אוקיי, להעביר את הפעם.